you kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Terima kasih kerana setia bersama channel kami ini. Alright, hari ini kita ada unboxing lagi dan model kita pada hari ini um, consider special. Semua yang Sean buat memang special-special lah. Bukan kata hari ini saja. So, apa yang ada pada hari ini? Jom kita lihat sekarang. Alright, kotak yang besar sekali lagi. So, model dia daripada brand Bingfen Bingfen dan dipanggil M14 EBR kita panggil M14 lah pada saya saya tak kenal sebenarnya apa benda M14 ni sebab memang barang real saya tak apa nak kenal sangat tetapi rasanya banyak juga yang tahu M14 ni apa ya jom kita lihat bentuk dia macam mana bagi saya bentuk dia istimewa lah nak kata dia cantik bukan nak kata dia tak cantik pun bukan tapi memang dia besar saiz dia so dia memang ganas lah kita kata nampak dia ganas alright jom kita keluarkan apa yang ada dulu first ha tengok dia punya bat oh ini besi ya dua batang ni dia daripada besi ya ni oh berat lah ini pun okey dia ada mag okey magazine dia dia ada muzzle head dia bagi ada dua Ada satu hitam, satu merah So anda boleh ganti Saya keluarkan yang merah saja sebab saya akan guna yang merah Dia ada bagi yang ni um, untuk bipod kot Dia punya kaki bipod So bipod dia ada bagi satu bipod Lepas tu cermin mata keselamatan Ini yang penting kena sentiasa pakai dalam permainan dan di kawasan permainan Alright uh, Gel ball dia ada bagi sikit saya tak jumpa bateri dengan charger di sini Patut ada Cuma maybe set ini yang tertinggal Okay, cuba kita lihat zero kita Wush. Otak kita letak tepi dulu Ah, ni dia M14 Pernah ke anda tengok M14? Bagi saya, saya first time Kalau ikutkan design dia ni memang menarik lah Consider menarik, size dia besar Tengok Size dia huh, besar ha, Boleh nampakkan kan inner Inner barrel dia daripada alloy Yang lain semua ni daripada nylon Nylon ya Finishing dia kalau boleh dilihat di sini Barang Bengfen memang kurang sikit lah Walaupun dia memang nylon, dia memang keras Tapi boleh nampak dia punya uh, Ni apa? Dia punya tempat join ni Dia macam kasar sikit lah Tengok dia punya ber ada lagi berber dia tapi rata-rata okey lah dengan harga dia yang tak seberapa so consider boleh terima lah sebab dia punya detail-detail pun memang cantik sini pun ada detail Okey, so kita tukar kepada angle yang lain dan kita teruskan kepada detail pada body M14 ni pula. Okey, so kita balik kepada uh, angle macam ni. Memang blaster ni panjang lah. Tengok daripada depan, sampai ke belakang dia memang panjang uh, agak berat juga sebab maybe dia saiznya besar termasuk dengan dia punya bat dengan dia punya bipod ni kan sebelum kita mula kita try timbang dengan ukur dulu kita uh, ukur kepanjangan dia dululah ha kepanjangan dia termasuk dengan mazo mazo merah yang saya masukkan sekarang kalau termasuk dengan mazo dia dalam 96 cm 96 cm ah sebelum dipanjangkan ini lagi kalau panjangkan ini lagi saya rasa maksimum dia boleh sampai berapa jom kita try juga so kalau nak bagi adjust bat dia turunkan yang ni dan boleh tarik ah ini yang paling panjang tadi 96 kalau sekarang pula panjangnya jadi berapa ui memang panjanglah Uh, dah jadi 109 Memang panjang kan ha. Dan timbang pula Kena kecilkan dia ha. Nak adjust tu macam ni lah Tekan yang ni Untuk masukkan dia ataupun keluarkan dia Dia punya butt lah Alright Jom kita masukkan max sekali Untuk timbang Okay Okay sekarang kosong lah berapa dia punya berat oh tak balance belakang dia berat sikit 2.3 <laughs> 2.3 kilo 2.3 kilo consider berat lah dan memang sebab dia panjang betul lah ok so kita tengok detail dia pula So ini memang uh, mazo dia kalau anda tak minat yang merah anda boleh gunakan yang hitam dia memang ada bagi cuma slot in saja. Okay, dia punya ni semua daripada uh, nylon. Cuma yang ni ada besi sikit. Ni bipod dia, bahagian ni besi. Kaki dia ni pun memang daripada uh, daripada nylon lah. Cuma ni part ni dia besi. Okay. Sini tak ada tulisan apa-apa. Memang licin. Bahagian part ni uh, hand dia lah. Yang ke atas ni ada rail. Sini ada rail. Kiri kanan yang bawah. Lepas tu bahagian sini ah dia kasar sikit. Nampak dia punya ni. Tempat ni part-part receiver ni dia kasar sikit. Nampak tak? Ada berber ber sikit kat belakang ni. Ha. So dia punya mag, mag release di sini. Okay. Ni yang bat dia. Bahagian ni besi ni. Satu batang ni besi. Okay. Yang ini tak ada function. Yang ni. Gerak-gerak yang ni tak ada function. Ni trigger daripada nylon juga. So dia ada uh, end point. Dia punya ni dummy saja walaupun boleh pusing-pusing sikit tapi ni tak gerak ah. Okey. Sini ada satu carving memang consider detail lah. US rifle 7.62 mm M14 GNG armament. Ni ada nombor series kot. Ha ini QD sling. Ha ni besi. Lepas tu dia punya belakang ni boleh adjust ke So boleh kot Sekejap lah Dia boleh adjust lagi ke ni hmm, Macam dah fix Kau boleh adjust Saya tak sure Yang make yang confirm Dia boleh pergi ke belakang Yang ni tak sure boleh naik lagi ke tidak Macam tak boleh <laughs> Kalau anda dah dapat Anda try lah Tengok-tengok kan ya ha, Tengok design dia pun memang Macam barang real lah kot Ha, ni pun ada dia punya panggil apa carving-carving sikit ni pun consider cantik lah nampak tak uh, dia ada tulisan pattern semua Okay. dan ni uh, charging handle ni dia ada Mac Prime lah kalau anda tarik ni memang ada Mac Prime dan di bahagian sini bawah grip dia tempat letak bateri cuma yang agak sedihnya dia punya tempat letak bateri dia macam sini saja. tak banyak sangat so ini memang tak boleh masuk semua lah dan saya tak ada bateri kecil di sini nanti saya akan test dengan menggunakan bateri ni dan dia tertonggeng macam ni lah alright jom kita try dengar sikit dia punya bunyi tembakan pasang sikit bateri ya dan kita try dengar alright Okay, ni ada satu switch di sini kalau ditolak ke depan macam ni dia safe tak boleh tembak tolak ke belakang baru boleh. Ha, dia auto saja, tak ada semi ya. Eh. Bunyi boleh tahan. Eh. Kuasa tembakan angin pun macam agak kuasa tembakan angin pun agak kuat. Ha, jom kita dengar dia punya Mac Prime. Masukkan Mac. Tarik. Eh, tak sampai lagi. Okey. Ha, dengar tak? Ah, ada Mac Prime. Alright. So, uh, ini Mac dia. Mac dia seperti Mac biasa lah. Masukkan jabo di sini. Eh, Masukkan jabo di sini dan kita akan menggunakan jabo size 7 ke 8 mm. Kalau ini jabo you tekan dia pecah dan ini adalah jabo daripada uh, Samurai iaitu daripada Blastemania punya. Nama dia Meteor. Rock Hard Gel Ball Milky yang paling best di pasaran Kalau anda nak dapatkan yang ni Boleh dapatkan di website kami ya Okay, kita masukkan gel ball siap-siap Lepas ni kita buat close up Lepas tu kita buat FPS testing Alright Jumpa lagi selepas ini Okay, so kita dah sampai di sini. Kita panggil Mr. Ace. Okay, Mr. Ace dah ready. Kita punya blaster. Okay, ini kita punya blaster ya. So, dah masukkan gelbo tadi. Sekarang kena prime dia sikit. Mac prime. Oh, sorry. Belum masuk bateri lagi. Kejap, kejap, kejap, kejap. Kejap. Okay, so kita akan menggunakan bateri 7.4 volt ah, 7.4 volt. Disebabkan tak ada bateri size yang ngam, saya terpaksa macam ni sajalah. Alright, kita primekan dia sikit. Alright, try tembak ah. Kita panggil Mr. Chrono. Oh, panjang ah. Alright, jom kita try. Okay, sebab dia tak ada semi, kita try slow-slow lah. 158, 146, 176, 168 ada lagi. Ah, berat. Jom kita lihat ya. So, dapat around dalam 164, 180 average satu lima empat tu average ya eh. dengan purata ataupun m uh, rate of fire 8.8 okey 170 180 sahaja okey okey so kita dah berbalik kepada sini okey ini dia m uh, 14 Walaupun dia punya FPS macam lah tak ada seberapa kan Tapi cuba anda lihat Tengok tangan saya sandar macam ni pun Dia punya belakang ni memang banyak lagi So memang consider size yang besar <laughs> Macam ni Consider size yang besar Dan juga hmm, Consider kalau nak buat display set tu memang menarik lah Kalau nak display lah Memang cantik okay, Barang besar-besar memang cantik Cuma FPS dia tak adalah sebanyak mana dan Mac dia juga kecil. So um, kalau anda rasakan ini adalah satu model yang unik, so bolehlah anda dapatkan model ni uh, di website kami ya. Untuk yang nak tahu lebih lanjut pasal website-website, tengok di bawah description ya. Ada website, ada Facebook, ada WhatsApp, ada IG, semua ada. So tengoklah di bawah Dan kepada anda semua uh, Kalau minat kepada channel Plastimania Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Dah lama tak pergi tahu dah So jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya Selepas so, ini uh, kita akan membawakan lebih banyak model-model yang lebih menarik daripada ini So stay tune kepada tu Kita jumpa lagi pada video akan datang Saya Sean daripada Plastimania Bye bye